te preocupes, tienes miedo pero es distinto esta vez No te preocupes que las marcas en el tiempo no importan esta vez Yo te lo digo, esto es algo diferente Yo te lo digo, esto es algo especial que separa mi prejuicio del presente Desde presente real Mira la energía que hay Tirar la energía